just got your motherfucker. Two, three. It all began in 94, kept on rolling in 95. We are in place in 96, it came to the end in 97, and now it comes, and here we go. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 98! The King of Fighters! Hoje a gente vai jogar na roleta! Coloca o chão salva-fichas e vamos pra roleta! Começando pelo Sicari Warriors! Aproveita e comenta aqui embaixo qual é o seu salva-fichas. Vamos pro jogo! Começando pela Leona! e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, rock! Beleza, é isso aí. Ha, primeiro luta já foi. E vamos pro próximo. E agora? Psycho Soldier. E aí, bora jogar uma partida? Para participar é muito fácil, é só acessar o link que tá na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Começando pela Atena? miserável! Refletiu o ataque! Ah, atravessou a magia! E agora sim! 骗术。 E agora, o trio das garotas. Começando pela Kim. agora Shizuru. Ah, pare com isso! t i r a d o r agora. Opa! Agora vamos enfrentar o Shingo. Bom, pra derrotar esse vai o cordão mesmo. Kuro に行こうぜ、シンゴ。レディー Ah, e só lembrando, se você quiser jogar uma partida, é muito fácil. Só me chamar aqui pelo Discord, link na descrição do vídeo. E também fixado aqui no primeiro comentário. levaram trilha da Coreia. E opa, olha só que caiu. Um E a primeira luta é contra o Choi. Yakargo na. Ready, go! Fight up! Bora! E agora quem? Isso! E agora o trio Orochi. Começando pelo Chris. Ready, go! りが。あなた、私の名を言ってみて。だから、ェミー痛くして E agora, Yashiro! Agora Takuma, Raiden e Saisio. E caiu o Gorodaimon. Pra quem não sabe, Gorodaimon é do meu time. Hum, odeio enfrentar Blue Mary. Se você quiser ver outros vídeos de KOF, é só acessar a playlist correspondente. Mas tá aqui no carro. Bora! E agora, vamos para o chefe! A batalha final! Rugal! Tá, Vai lá, tesouro! não. Nossa! É, só vai pro guardão de novo. Vamos lá! Fecha o caixão! Vai, vai, vai, vai, vai. <laughs> É isso aí, conseguimos! Beleza! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!